情けない授業途中に水とかお茶とか飲むんじゃない辛いなどと甘えたことを逃すんじゃないくだるようなふらつくむらなく炎天下お客の家を借りるモンスター言うならはいはいはいはいはいはいその事前に聞いてませんけどはいはいはいはいはいはいそのメンタル飾りなんでしょうか壊らすな took them. あるね素直すぎるねまだ話したりないねそちらの世界は本当の神はいたかい Let me